है गाइस कैसे हो welcome back a new modding video basically आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ एक ऐसा यूनिक मोड जो कि आपके गेम को एक अलग से एनहेंस करने वाला है एक अलग से एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है जैसा कि आपने सभी यूट्यूबर की वीडियो में देखा होगा कि लाइक अपना जो गेम के जो कंट्रोल्स होते हैं वो बिल्कुल वो हाइड कर लेते हैं या वो चेंज कर लेते हैं तो बेसिकली कुछ लोग ये करते हैं कुछ लोगों की ये क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से होता है एंड किस तरीके से हम ये चीज़ करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ आप यहाँ पे स्क्रीन पे कंट्रोल जो देख रहे हो ये कंट्रोल्स हैं जो मैंने खुद ने इंस्टॉल करे हैं एंड मुझे लगा है कि ये कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है सो दैट्स वाई कि मैं आज इसको अपलोड कर रहा हूँ एंड काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी एंड काफ़ी लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं तो सोचा कि ये अपलोड करना चाहिए मोड उससे पहले मैं बता दूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो क्योंकि इस चैनल पर जो है रेगुलर मोड्स की वीडियोज़ अभी आ रही है ठीक है रेगुलर मोड्स की जैसे कि कल मैंने एक मोड अपलोड किया था डायरेक्ट एक्स थ्री का जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत अच्छे से लाइक व्यूज़ आए थे एंड बहुत अच्छा सपोर्ट सपोर्ट मिला उस वीडियो के अंदर मुझे तो आई होप कि इसी वीडियो के अंदर सेम सपोर्ट मुझे मिले एंड ऐसे ही वीडियोस मैं रेगुलर बनाते रहता तो हूँ तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जे टी सरेंड्रियास के मोड्स के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना और मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स अपना ज़रूर देना और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पता ही है जो भी किसी बंदे को प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करता है एंड मैं उसका जो रिप्लाई वो हैंड टू हैंड प्रोवाइड करता हूँ अगर सेम आपको भी ऐसे ही या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है पासवर्ड से रिलेटेड या कोई गेम से रिलेटेड आपका गेम क्रैश कर रहा है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो मैं आपको रिप्लाई दूंगा एंड आपके जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो मैं हैंड टू हैंड प्रोवाइड करूंगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दू ये जो मोड होगा बेसिकली ये कंट्रोल होंगे ये बहुत ही छोटा सा प्रोसेस होगा इंस्टॉलेशन का आपको पता है कि मैं कुछ कुछ मोड्स में ऐसे देता हूँ जिनका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है एंड मैं ट्राई करता हूँ कि वो ईजिली आप अपने गेम के अंदर इंस्टॉल कर सको ठीक है तो वो चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखते रहो एंड एंड यहाँ से अब आपको वीडियो पूरी देखनी है मैं रोज़ देखता हूँ भाई बंदे वीडियो देखते ही नहीं है मतलब बंदे रोज़ कमेंट करते हैं कि भाई इस फाइल का पासवर्ड क्या है और पासवर्ड जबकि मैंने वीडियो के इंस्टॉलेशन में बताया हुआ होता है बट फिर भी बंदे कमेंट करते हैं कि भाई पासवर्ड क्या है मतलब कहने का मतलब ये है कि बंदे बिल्कुल ही वीडियो नहीं देखते बिल्कुल भी और वीडियो नहीं देखते तो यार वो फिर मुझे वो, वो कमेंट में ये बोलेंगे कि भाई मोड क्रैश हो रहा है मोड चल ही नहीं रहा मोड का पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा है तो भाई तुम वीडियो पूरी नहीं देख रहे यार तुमको कैसे ही पता लगेगा कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा इसका पासवर्ड क्या होगा तो भाइयों वीडियो पूरी देखो कोई भी दिक्कत होती है सबसे पहले ना सबसे पहले वीडियो को पूरा देखो उसके बाद आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो अगर वीडियो पूरा देखने के बाद भी आपका गेम क्रैश कर रहा है ना तो मुझे कमेंट करो तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा ठीक है तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा बट आप वीडियो नहीं देखोगे तो मैं किस तरीके से आपको सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको यही कहूंगा कि आप वीडियो वापस से देखो ठीक है तो बेसिकली अब टाइम वेस्ट बहुत हो गया वीडियो को शुरू करते हैं आपको इंस्टॉलेशन पे लेके चलता हूँ छोटा सा इंस्टॉलेशन होगा इसका तो इंस्टॉलेशन को पूरा देख लेना एंड किस तरीके से इंस्टॉल करना रहेगा वो मैं भी आपको बताता हूँ करता हूँ ठीक है सो लेट्स गो सबसे पहले आपको फाइल डाउनलोड करनी है बेस्ट बटन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गोल्ड डाउनलोड नाउ उसके बाद में एक्स्ट्रा शेयर करोगे तो पासवर्ड यहाँ पे ध्यान से देख लेना हर एक मोड का पासवर्ड रहता है यहाँ पे पाए सेफ्रोन स्मॉल के अंदर ठीक है यहाँ पे अच्छे से देख लेना डन कर दो एंड यहाँ पे देख लो अच्छे से पाए सेफ्रोन है एंड या उसके बाद में ओके कर दो बस एक्सट्रैक्टिंग हो जाएगी उसके बाद में आपको फोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है इस फोल्डर को यहाँ पे आपको कॉपी या कट जो करना है वो कर डालो यहाँ से जल्दी से कॉपी अगर जो करना है कर लो उसके बाद में यहाँ पे बैक आओ एंड्रॉइड का फोल्डर में जाओ उसके बाद में डेटा के फोल्डर में जाओ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दो बस पेस्ट कर देना है सिंपल से मैंने यहाँ पे करा हुआ इसलिए मेरे को रिप्लेस पूछ रहा है आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है ठीक है उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है अगर आप अपना अलग आपने ऑलरेडी मोड पैक इंस्टॉल कर रखा है तो उसके अंदर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा आप सीधा अपना जैसे गेम ओपन करोगे आप कोई भी न्यू गेम या लोड गेम करोगे उसके बाद में जो है आपके कंट्रोल्स पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे और एक बात ये चीज़ ऐसी है ये ऐसा मोड है ये कैसी फाइल है जिसके ज़रिए आपका गेम तो क्रैश होने ही नहीं वाला क्योंकि आप अपने गेम के कंट्रोल चेंज कर रहे हो तो इसमें आपके गेम का क्रैश होने का कोई सवाल नहीं उठता ठीक है तो आप इस मोड को जो है ईजिली अपने गेम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ये मोड जो मैंने अभी अपलोड किया है ये आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो please do like share and comment and subscribe तो ज़रूर करना don't forget to subscribe if you are new क्योंकि रेगुलर मोड्स की वीडियोस अभी चैनल पे आई रही है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है एंड और एक बात जी टी फाइव का जो मोड पैक है जो मैंने आपको बोला था जो आने वाला है वो अभी कुछ ही दिन में आने ही वाला है लाइक like, उसकी जो एडिटिंग है वो मैं भी कंप्लीट करने वाला हूँ तो मे भी मुझे लगता है दो से तीन दिन के अंदर अंदर वो चैनल पर वो वीडियो जो रहेगी अपलोड हो जाएगी तो अगर आप नए हों अभी तक आपको नहीं पता कि वो कौन कौन सा मोड है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ तो मैं बता दूँ कि वो जी सैन रियाज का जी टी का मोड होने वाला है जिसमें आपको जी टी की सभी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है like characters weapon selector and phone ऐसे ही सभी चीज़ें आपको जो है उस मोड पे के अंदर अवेलेबल होने वाली है और वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ लगभग लगभग दो से तीन दिन के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा या जब भी मैं वीडियो प्रीमियर करूँगा तो आपको जो है नोट नोटिफिकेशन आ जाएगी वहाँ से आप जो है क्लिक करके आ सकते हो मोड को फट से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो मिलते इस नेक्स्ट वीडियो में thank you so much for watching this video मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में thank you so much for visiting this video again and bye